ngiyaphinda ngiyakubingelela wemhlali ngikubuyela nezindaba-ke manje engingazi noma ngizothi zimnandi noma zibuhlungu kodwa ukheli khumalo uthi uyasiwonisha ukuthi umhlali hlale wazi ukuthi umuntu nomuntu unonkulunkulu wakhe umuntu nomuntu unedlozi lakubo so ungaphathi igama lakhe ngezeneze ulihudulele phansi ngoba awazi uzohlangana nezimbila zini izithutha uzohlangana uzoba nenkinga uzibuze ukuthi kwenzenjani kanti awazi ukuthi ilezinto obuzikhuluma or obuzenza ngokhelikhumalo since naye esho ukuthi yena unedlozi lakhe athandaza kulona aphinde abe noNkulunkulu wakhe athandaza kuyena omvikelayo lathi masejika esho ukuthi sekwanele abese ya actor abesenza into ebhlungu bese kuthi uthaka athiwe kanti no ukhohlwe leya ngane yomuntu obukade uyenza uyenzakalise uyidicilela phansi awumeke-ke ngize nazo umhlaba Ayike bahlali nangoku uSisi Kelly Khumalo usethe waziphefumulela washo ke bahlali ukuthi uyasho ukuthi musa dlala ngenye ingane yomunye umuntu mawumuntu kumele uhlale uyimazi omunye umuntu ukuthi naye unonkulunkulu wakhe naye unedlozi lakubo elimbhekile ongazi wena ukuthi mesuke eshisa impepho lapha emsamo or mekhuluma nonkulunkulu wakhe uyayabike athini so omunye umuntu ungamdicileli phansi ngoba lezi zinto zizothi masezibuya ngawe ubese uthi uloyiwe uthi wenziwe ukuthi ngoba amadlozi abantu akefani uyibeka kanjalo-ke ukheli khumalo ukuthi yehlukanani nokulekela igcici leli gama lakhe phansi ngoba sisonke sinamadlozi angefani elizothi idlozi lomuntu maselikwatile noma elakhe maselikwatile likwenzakalise bese wena uthi usuloyiwe kanti awuloywanga yinansiya indaba wena olekukhuluma ngokuthi ukhele ikhuma luwenza ukuthi ukhele ikhuma luwenza ukuthi so lokho usibeni careful ngoba awazi ukuthi kuzobuya kwenzakaleni empilweni yakho so uyas siyala-ke into enjalo ukuthi asehlukane nokudlala ngey'ngane zabantu ngoba sizolimala sizothola imivuzo obungawulindele empilweni yakho ngoba uhamba ukhuluma kambi ngamagama abantu. Mina-ke sengicela ukubuza ukuthi kangakanani uma ukhipha umphefumulo womuntu awutholi umvuzo omubi khona ngiyazibuzela nje. Koda-ke bahlali igama liyasho ukuthi-ke asingadlali ngabantu ngoba sinamadlozi angefani. Ungabizi igama lomuntu noma ikanjani ngoba uzozithuka ususenkingeni enkulu futhi ozongazi nokuthi uzokhishwa ngubani. uyibeka kanjalo-ke bahlali and uyayibeka ukuthi nje kusibona sisonke nje sikhona la ngaphandle siphuma emakhaya angafani ngoba njengokuba-ke namadlozi ethu engafani kukhona lawo astrong anenkani and avele enza into yenzeke um njengoba nokuthi uma uthandaza uyasho ukuthi nomthandaza kunomthandazo osheshe uphenduleke kunomthandazo othatha isikhathi so-ke asifanani nje beyibeka ukuthi siphuma emakhaya angafani so umuntu akabheke lapho edlalela ngakhona ungadlalele izinkomishini ezifayo ngoba uzohlangana nembila zithutha ngiyakutshela-ke mhlali-ke kusho ukuthi nawe kuzomele ubheke amagama akho into oyikhulumayo ngokhela ikhumana nje buyasiwonisha ukuthi asiphumi emakhaya afanayo wemhlali mina nje sengizoqala ukuyiqoqa nje angisafuni nokuthi ngikhulume izinto ngithebheke eceleni angisafuni nokukhomenta ukuthi hey nangubani wenza ukuthi kodwa nje ngiyazama ukuthi nginazise ukuthi nihlale nazi ukuthi uKelly Khumalo uyayikhuluma indaba ukuthi asibeni careful siphuma emakhaya angafani and sinama ancestors angafani i mean amadlozi angefani ngenzela mhlali now understand ukuthi njengoba ngithi ama ancestors ngisho ukuthi amadlozi ngoba angifuni masizinto zikuphendukela uthi angitshelanga ukuthi uKelly Khumalo uyibekile indaba wathi sazi ukuthi sinamadlozi angefani. So-ke ngiyacabanga ukuthi-ke kusukela manje nizoqoqa ulimi lenu nifunde ukuhlala ngendlela nihlale lapho nibekwe khona ningatanti indlu yonke ngoba yini umthetho igama selishilo ukuthi akufunakali ukuthatha omunye umuntu kancane ngoba awumazi lapho ephuma khona uphuma ekhaya elinjani nokuthi unamadlozi aluhlobo bani So-ke bahlali nezithandwa mina angisafuni nokukhuluma kakhulu-ke bahlali ngisakuthanda nokuphila angakafuni futhi ukuthi ngizibone sengisogibeni olunzima lokuthi sengilingela ukufa kodwa phela ukufa masekufikile ngesikubalekele masekufikile kufikile angekho vele uyophila ungulaphakade iqiniso kodwa kumele libe iqiniso masilibe iqiniso kumele libe iqiniso likhulumekile injalo nje indaba okunye komunye usengakusho ukuthini nokuthini angazi-ke kunina abahlali noma nizobhekhofa kodwa iqiniso iqiniso linjalo nje ukuthi iqiniso uma uzolikhuluma ulibeke ngendlela lingakhona kumele likhulunywe ulibeke ngendlela elingakhona ukusaba ukubeke eceleni ngeke phela singakhomenti ukuthi nansi indaba ewukuthi nokuthi ngoba naku sosaba ukuthi ubani unedlozi kanje ubani unonkulunkulu sonke sinabo sinawo amadlozi noma-ke ukuthi-ke phela-ke hlambe sa abanye bethu abakholelwa kona kodwa okusalayo noma ubani unalo idlozi noma unawo uNkulunkulu wakho omgadile so nje uzosivikela ngendlela ezahlukahlukene hhayi ke mina bahlali ngisakucela ukwehlikela ngenzasi ke ngithi ukubamba umoya ngoba ngiyabona ukuthi ngizoze nginqamuke ngendlela esengikhuluma ngayo ngapha le ndaba nami sengazi ukuthi ngale ngiphoshozile nje ngiphoshozile kodwa okusalayo ke nje ngicela nibambe iy'ndawo zeni lapho enibekwe khona nazi ukuthi le nto ke engishilo iyona eshiwe ukheli khumali ukuthi nombani ngubani nedlozi lakhe nomunye unonkulunkulu wakhe so umuntu kumele abheke into ayikhulumayo umuntu akhulume into ayaziyo ngiyacela-ke bahlali ukuthi ngehlikele ngenzasi ngiyanithanda nginithanda ule Phela-ke nje niqoqe imilomo yenu niyazi into eniyikhulumayo umuntu angavele nje aphahluke noma yini nje esiyala nje uSisikheli Khumalo ukuthi noma ngubani unedlozi lakhe nomunye unonkulunkulu wakhe ukuthi qoqani ulimu ningakhulumi noma yini engahlangene nani or engaqondene nani uyanibeka nje igama ukuthi alibe njalo-ke bahlali ngingaze ngidle isikhathi senu-ke bahlali ngicela ukwehlikela ngezasi lana-ke ngicela ningakhohlwa uku-subscribe-a ni-like-e ningifollowe ngizole ngizoleke nginihlisela nje indaba ngononina. Ngiyanithanda bahlali.